guys! I'm Jennifer Antonio Domingo and welcome to my YouTube channel. For today's video guys, magluluto na naman tayo ng panibagong recipe. Ayan, ang lulutuin natin ngayon ay giniling na manok. Ayan, so bago-bago lang to guys at simple yung lutuin lang to. Kaya samahan